ગણિતને એક્સફિગમાં અંતઃસ્થાપિત કરનાર મૌખિક ટ્યુટોરીયલમાં તમારું સ્વાગત છે આ ટ્યુટોરિયલમાં હું સમજાવીશ કે આ કૃતિ કેવી રીતે બનાવવી બીજા બ્લોકમાંના ગાણિતિક સમીકરણને જુઓ આ ટ્યુટોરિયલ શીખ્યા પછી તમે કોઈ પણ ગાણિતિક સમીકરણને અંતઃસ્થાપિત કરી શકશો એક્સફિગ દ્વારા ફીડબેક ડાયાગ્રામના મૌખિક ટ્યુટોરિયલમાં બનાવેલ આ આકૃતિથી શરૂ કરી અગાઉ બારીમાં રહેલ આકૃતિ પણ બનાવીશું આ ટ્યુટોરિયલ શરૂ કરતા પહેલા તમે ફીડબેક ડાયાગ્રામ ટ્યુટોરિયલ શીખી લો આ ટ્યુટોરિયલમાંના વિષયોને શીખવા જે ચીજોની જરૂર છે તે હું સમજાવીશ હું એક્સફિગ આવૃત્તિ 3.2 પેજ સ્તર 5 નો ઉપયોગ કરીશ આપણને લેટેક્સ અને તેની પૂરી જાણકારી હોવી જરૂરી છે આપણને ઈમેજ ક્રોપિંગ સોફ્ટવેરની પણ જરૂર પડશે પીડીએફ ક્રોપ લિનક્સ અને મેક ઓએસ એક્સ કાર્ય કરે છે તેનો સમાવેશ આ ટ્યુટોરિયલમાં કરીશું બ્રિસ વિન્ડોઝ ઉપર કાર્ય કરે છે પણ તેનો આ ટ્યુટોરિયલમાં સમાવેશ નથી કરતા ચાલો એક્સફિગ પર જઈશું ફાઈલને પસંદ કરીએ અને ખોલીએ જો આપણે યાદી જોઈએ તો એક્સફિગ દ્વારા ફીડબેક ડાયાગ્રામના મૌખિક ટ્યુટોરિયલમાં બનાવેલ feedback.feed જોઈ શકીએ છીએ તેના ઉપર દબાવો આ બોક્સમાંની આકૃતિને જોઈશું તેને ખોલીએ તેને અંદર લઇ જઈએ અને ઝૂમ પણ કરીએ ફાઈલના સેવ એઝ વિકલ્પથી આને મઠ્સ નામથી સેવ કરીશું તેને સેવ કરીએ હવે આપણી પાસે mathsફિગ ફાઈલ છે એડિટને પસંદ કરીએ અને લખાણ પ્લાન્ટને દબાવીએ હું માઉસ અહીં લઈ જઈ આને રદ કરી અને આ સમીકરણ ઉમેરીશ આ ઉમેરતી વખતે માઉસ બોક્સમાં જ રહે તેની કાળજી રાખો ફ્લેગની સર્વસાધારણ કિંમત નોર્મલ છે તેને બદલી સ્પેશિયલ કરો ડમ દબાવો લખાણ લાંબુ હોવાથી તે બીજા લખાણ ઉપર આવી જાય છે લખાણને બોક્સની બહાર લાવીએ અને તેના ઉપર કામ કરીએ હું અહીં બટન દબાવીશ હવે હું ગ્રીડ મોડ પસંદ કરું જ્યારે આપણને જોઈએ તે ફેરફાર થઇ જાય